也是百事阶级的一个好日子哦，有需要的朋友们不妨多多参考看看。另外呢，就是礼拜二这一天，在这一天我们会逢到的是一个日子，叫做分龙。在过去呢，汉族的这个期间呢，它是属于一个民族的这个传统的节日。那在这一天呢，通常呢，代表的是需要下一场雨季呢，来代表是吉祥的。 如果在当天呢下雨呢，这场瑞雨呢，也意味的是因为小龙呢跟老龙离开了，感到了伤心难过，所以也会意味着在下半年度的时候呢，这个收成会是好的，也不会迎接到旱灾。可是如果在当天呢分龙日的时候没有下雨的时候，大部分的农民呢就会比较呃担忧。 可能会有预期性的这个旱灾哦，所以我们在当天呢，就可以来看看是不是有下雨这件事情。那在过去呢，在这一天呢，也会是禁止是晒衣服，哦，还有就是呃，不能够挑尿桶这件事情。那现今的时代呢，是没有这些忌讳了。 不过呢，在当天呢，我们可以有两件事情呢是不要去做的。第一件事情就是，如果家中呢我们有在做这个呃厨余桶的部分，尽量在当天呢我们就不要去倒厨余桶的垃圾。还有另外一个就是呢，在当天我们尽量就是不要去做晒洗衣服的部分，这样子会是比较好的哦。 好，再来让我们来看一下礼拜三的部分哦。礼拜三的部分呢，我们会逢到的是无路日。那无路日呢，老师会建议大部分的时候呢，就是在当天是禁止交易的。不管你有要做任何的斡旋，好，或者是呃要这个。 要就是签约等等的，我们尽可能都缓一下，会是比较好的哦。因为凡事都要起一个好兆头、好起头，好才会有更好的一个结果。好，再来就是礼拜四的部分，在这一天我们会逢到的是日出扶桑日，在当天呢卯时玉堂可以逢到圣人登殿，所以呢老师会建议带大家呢就是在礼拜四这一天务必要起个早，尤其。 建议大家就是可以在早上的五点到九点的这个时候呢，一定要起个早，然后呢，来为自己呢做一个祈愿的一个开愿仪式。那什么叫做祈愿开愿仪式呢？也就是呢，你在当天呢要拿一张白纸，啊，然后在上面呢写下你三件最想要。 完成的事情，好最想要落实的事情，那这件事情请不要写的太过，呃，无法现实现。比如说，我想成为百万富翁，或是我想要中乐透，类似这种不切实际的事情，这样是比较不好的。去写一些，比如说我想要呃成交，目前已经快要成交的案子，某某某的案子，或者是我想要能够呃。 在这个月的月经能够达标多少之类的，那这样的话是比较能够接近的东西，会是比较理想的哦。好，那老师建议呢，我们呢要在早上五点到九点呢完成这个祈愿。那请记得务必一定要把这个白纸呢折起来之后，放到红包袋之后，把它放到你的这个呃财位，好，或者是。 把它放到我们的这个书桌的位置的抽屉里面就可以了。好，再来呢就是礼拜五的部分了。那礼拜五的部分呢，我们会逢到的是乌兔太阳日，吉时呢落到的是申时，也就是我们下午的三点到五点这个时刻，在当天是非常适合做安香入宅的仪式。有需要的朋友，不妨可以参考看看。 同时，当天也非常适合订蒙纳彩，有需要订婚的朋友也可以参考看看。还有，在当天也是非常适合一件事情，叫做收处。那收处的部分呢，在现金我们可以把它转换一个方式。在当天呢，如果说您想要养宠物，不妨呢可以去看看附近的这个宠物的收留所，有没有你意中的宠物哦。 那我们可以在当天礼拜五这一天呢，去收留宠物。那除了可以增加您的福报之外呢，也是一个很吉祥的日子，可以为自己的家庭呢增加一个新的成员哦。大家不妨参考看看。好，再来就是礼拜六的部分。礼拜六的部分，我们逢到了一马星在动，但是这个动呢，有几个方向呢是大力的。比如说，如果您是想要搬， 家，哦，也就是入宅，或者是呢，有先人先世，他们要进塔安葬，类似这样的方式都是可以的。所以呢，不管是活人或者是先人，哈，也就是我们讲的死人哦，呃，要入宅、阴宅或阳宅，在这一天都是非常 OK 的哦。 好，但是有一个大前提，因为当天逢到的是当月的月忌日，所以不管您是要入阳宅或者是要入阴宅的部分，一定都要去做这个安宅的仪式哦，也就是该要有的仪式都不可以省略哦。好，再来让我们看一下的就是礼拜天的部分，礼拜天的部分我们逢到的是二元这将的日子，老师过去有说过，逢到。 原将的日子呢，都代表的是当天是非常适合为自己开运的，所以呢，在当天，请大家务必呢，要为自己在晚上傍晚的时刻呢，来一个泡澡盐浴，来为自己呢，洗涤掉当周的这个疲劳跟晦气，好，再展开新的一周哦。以上是当周的日课吉凶，大家都记好了吗？ 好，再让我们来看一下这一周的运势王又是哪三个生肖的朋友吧。首先呢，第三名是我们属猴子的朋友，第二名呢是我们属蛇的朋友，而第一名呢是属马的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在当中呢，你们逢到了半个月前的这个。 月亮跟太阳星的这个影响，所以呢，在这个我们的运势呢，其实在这里呢会产生一个很极大的一个变化，而这个变化代表的是你会眼前呢会发现会蛮影响蛮多新的机会，那也会给你的内心世界呢带来极大的一个转变哦。那通常呢，呃，逢到了这样的一个天时地利的状况的时候呢，你会有一点措手不及，因为。 你会不知道我是不是该迎接这样的一个挑战？那老师会建议呢，给自己多一点的信心，因为运势是在你这边的。既然他已经往你这边靠拢了，请你自己一定要踩出去过自己这个心坎，那你一定是可以获得大胜利的哦。好，那如果呢你不愿意移动自己，把自己跨过这个门槛的话，那你是没有办法就是尝到这个胜利的甜头的。所以。 本周的运势王，请务必要动起来，这样子呢，呃，才可以尝到胜利的果实。好，再来让我们来看一下个别生肖的运势状况，在这一周又有什么特别需要留意的地方？首先，第一个生肖是属老鼠的朋友，在当中呢是属于鼓舞他人的一个状态，而在这个礼拜，老师建议你们呢。 尽量让自己处于在一个正面表现的一个立场，哈，还有就是磁场上面呢，要属于比较阳光一点的一个方向哦，这样子是比较好的。不管呢，在什么样的状况下都表现这样的一个状态呢？为什么？因为很有可能呢，别人正在观察你，那这样子可能会让人家觉得，哎，原来呢，你是一个。 这样子的人，那他对你可能刮目相看，那对你的评价可能就会因此而提高很多哦。比如说，老板或者是你的上司，他可能在从旁边正在看你在做事的一个行为模式等等的。所以，在这个礼拜呢，请尽可能呢保持这样的一个做事的心态跟模式哦，会是比较理想的哦。那属老鼠的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数是星期四。 下一个生肖呢是属牛的朋友，在这个礼拜呢会有一点不知变通的一个状况。那这个不知变通的状况是你会比较一板一眼呢，很坚持的要照你原有的既定方式去做事哦，又有点像刻钢板的一个状况。那我会建议你哦，不妨呢去看看别人是用什么样的方式，不管是用学习啊，或者是说，呃，做事的模式也是一样的。就像我们讲的城市。 不不可能是只有一种方式，包括嗯，就连我们问这个 Google 和那个地图的时候，它给你指引的道路呢，都不只会有一条了。那为什么你就不能够知道要变通呢？好，所以在不同的一个时间点，或者是交通状况的下，或者是不同的组员，或是不同的条件状况之下，请你务必要学会去变通。 我要视状况、视时势去改变你的一个方针，好，这样子对你好，跟对旁边的伙伴才会是比较理想的哦。不然呢，除了累了自己，也会累到别人，啊，更会伤了别人对你自己的一个评价，好吗？好，那属牛的朋友在这个礼拜要留意的天数是星期五。下一个生肖是属老虎的朋友，在这个礼拜会陷入兴致缺缺的一个状况。 那所谓兴致缺缺，就是你对很多事情呢都提不起劲。不妨啊，老师要提醒你呢，你要不要换一个角度去看看，你是不是忘记怎么样去享受生命？呃，有的时候不妨呢，让自己去一些你不曾走进去的巷弄里面啊，比如说你从来没有进去花店过，那你不妨走进花店啊，闻一下花香，感受一下。 把让自己跟花香融合一体，或者是你很久没有走到书店里面了，走到书店里面啊，闻一下书书香气。很久没有到这个咖啡店里面了，到这个咖啡店里面闻一下咖啡的香气。香气是可以治疗人的一个身心的啊。那不管如何，你可以透过不两不同的这个香气呢。 来让属老虎的朋友在这个礼拜，让你的这个兴致呢，能够稍微的能够提高一点，甚至加分一些哦。所以呢，老师建议你呢，在这个礼拜，不妨透过这样的方式来帮助自己协调一下，那也同时能够让自己呢，多了解一下，生命其实不单单就只有眼前的工作而已，好吗？好，你可以改变一下生活的步调。 好，没有这么的乏味。OK，那属老虎的朋友呢？这个礼拜呢要留意的天数是星期六哦。好，下一个生肖呢是属兔子的朋友，在这个礼拜呢是比较容易呢想要进入这种保持独立的一个状况，而保持独立的状况呢，代表的是你很想要享受，该怎么讲？被孤立吗？又或者是说你希望能够独自作业？ 有点希望自己被与世隔绝，但是老师必须提醒你，当你总是希望以自己的方式去做事情，又或者是说你不希望跟人有太过多的一个互动的状况的时候呢，你很容易会陷入一种状况，就是你的思想会越来越狭隘，你没有办法，因为你没有办法接受很多的一个呃讯息，所以属兔子的朋友。 有的时候，并不是说只有把自己呢框在一个地方就是安全的，并不是这样的舒适圈就是最理想的嗯、还是呢要适当的把自己呢内心打开，让别人呢可以适当的呃丢一些讯息给你啊，那这样子才能够保持一点平衡哦。好，那属兔子的朋友在这个礼拜要留意的天数是星期天哦。 好，下一个生肖呢是属龙的朋友，在这个礼拜呢是属于有条有理的一周。那在这个礼拜呢，虽然是属于有条有理的一个状况，但是好，有些事情呢会比较容易缺乏弹性哦，因为你会比较要求事情都做到位，那但是你就会忘记是说，其实呃，它可能是可以一体两面的。 所以属龙的朋友，在这个礼拜呢，也要注意人情好，还有理智啊，两边都要顾及到哦。那在这个礼拜要留意的天数有两天哦，分别是星期一以及星期二。再来，下一个生肖是我们属蛇的朋友，在这个礼拜是属于协调到位的一周哦。那在过去几周呢，比如说有一些事情呢，总是没有办法沟通到位的事情，在这个礼拜终于可能会。 呃，大家会有一些共识哦，那你会觉得比较宽心一些哦。棘手的事物呢，也在这个礼拜可以顺利的处理掉了。那老师会建议属蛇的朋友呢，在这个礼拜呢，尽可能要赶快呢，把事情呢，把它呢拟稿出来，这样子对你们也会是比较好的。那在这个礼拜要留意的天数，分别是星期一以及星期四。 好，再来下一个生肖呢，是我们属马的朋友，在这个礼拜呢，是属于掌控大局的一个礼拜。因此呢，老师要建议你呢，因为你是属于在主导的一个位置，所以呢，要切记不要让别人呢觉得你有太过于自满的一个状态哦。要时常的警惕自己呢，也要感激别人对你的付出，也要处于谦卑的一个状态，才不会最后让人家觉得。 你有点太过自保哦。那我们这个属马的朋友呢，在这个礼拜，因为您的运势相当的强盛，所以并没有特别需要留意的这个天数。下一个生肖是我们属羊的朋友，在这个礼拜呢，是属于成就契机的一周哦。也就是在这个礼拜呢，基本上你会有很多的合作机会，会慢慢的一直浮现，那甚至会有很多人想要来跟你洽谈。 呃，或者是说你会看到非常多的 opportunity，请你好好的把握这些机会哦，因为有的时候机会会很快就流逝的，又或者是就被人家给抢走了，所以千万不要放弃任何在你眼前的一个机会，好吗？那再来就是呢，在这个礼拜留意的天数分别是礼拜四跟礼拜五，要记得。 呃，任何的 negotiation 在这两天呢，都要特别的谨慎哦。好，再来下一个生肖是我们属猴子的朋友，在这个礼拜呢，是属于静不下来的一个礼拜，也就是呢，你在这个礼拜呢，你会比较容易会陷入比较鸡婆的一个状况，所以老师会建议属猴子的朋友切记啊，不要太过的多管闲事哦。 尽量呢做好你该做好的事情就好了还有呢，把你多余的这个体力啊，或者是闲情雅致呢，拿来做你还没完成的事情，或者是进追上一些进度会是比较理想的。属猴子的朋友在这个礼拜呢要留意的天数是星期天。下一个生肖呢是我们属鸡的朋友，在这个礼拜呢会面临一个优罗垮断的一个状态哦。 那老师会提醒你哦，有些时候呢，有些东西我们如果握得太紧，就相对的会显得比较痛苦。所以呢，反而呢，不如呢果断一点，让自己呢把一些决策放开，啊，心胸放宽，你就不会显得那么的痛苦了，好吗？那属鸡的朋友在这个礼拜呢，要留意的天数是星期一，不妨呢就在当下。 做出该做出的决定吧。下一个生肖是属狗的朋友，属狗的朋友呢，在这个礼拜是属于不顾一切的一周，但是呢，这个是属于心态上的一个状况，也就是在这个礼拜你在做任何的决策或是决定的时候，不管是购物行为或者是嗯，我们在。 做这个销售行为，各方面的一个行为模式都要特别留意，因为你很有可能因为你的粗心大意，或者是自大，甚至是嗯粗心啊，反而会让你付出一些惨痛的代价。那这些对应的代价呢，可能有的时候是损失到自己，或者是公司，或者是别人。 因此，请属狗的朋友在这个礼拜特别要留意一点，尤其是针对礼拜二跟礼拜六这两天哦。好，下一个生肖呢，是我们属猪的朋友。属猪的朋友在这个礼拜会显得特别的格格不入。那这个格格不入呢，并不是因为你做的不够好，而是因为呢，你太突出了，你太受人瞩目了。你的想法或是各方面的一些呃作品。 特别的个人不一样，没关系，就继续保持这样吧。因为有的时候这样子，也才能够让你有机会往上走，才有有机会让你上位，好吗？那表现的好不是件坏事，但是呢，呃，你要切记哦，要维持自己的一个风格，不要因为这样子而改变了自己哦。 而怕自己格格不入，然后反而去转换了自己的步调，那就没办法坚持下去的话，就会乱了自己的脚步，就不好喽。那属猪的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数是星期三。好，以上是我们这一周呢个别生肖所必须要留意的地方。接下来让我们来看一下，在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。 首先呢，第三名呢是属老虎的朋友，第二名呢是属羊的朋友，而第一名呢是属龙的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在这个礼拜呢，你们的感情呢是属于非常热衷于去跟对方互动的一周，而且呢，双方呢非常乐于去跟对方去做沟通跟互动。那老师也会建议呢，在 已经有对象的朋友们呢，在这个礼拜呢，不妨呢都可以多去户外呢去做，嗯，踏青啊，或者是说我们要去泡冷泉啊，呃，各方面的这种呃户外型的一些活动，哦，会对是比较好的哦。那再来就是，如果您是属于单身的朋友，或者是还在追求对方的这个朋友，在这个礼拜呢是属于转化的一的一周，也就是。 你们的感情呢是可能会处于一个转变的一个状态，这个转变呢是可能是可以变好，或者是呃变回朋友的，好，因为什么呢？因为朋友为什么说朋友也算好呢？因为朋友是可以一辈子的嘛，好。 那为什么说变为情人也是好的呢？因为情人的话是如你所愿的嘛，所以其实两个方向都是好的，都是属于感情胜利主，只是这两种感情成分是不一样的。好，那在老师这边呢，要建议你们的是，如果你在这个礼拜呢，你正在追求对方的时候呢，你逢到这样的一个转换的一个时候呢，就是你要去注意的，就是在谈谈。 妥当之间是否能够抓到对方想要的好，或者是对方所需要的，你必须要能够了解他要的是什么，那会是比较重要的啊。那如果你可以 get 到这些的话，那就是能够赢得对方的芳心好，或者是能够走入对方的心里喽。好，以上是当周的。 运势周报，喜欢的朋友请务必帮老师按下订阅小铃铛、加赞，还有分享出去。想要通过老师的协助咨询的朋友，请透过上方加入老师的微信号，或是透过下方老师的官网加入老师。我是金英老师，我们下周六十晚上十点准时首播，我们下周见喽，拜拜。